Всем привет! Э, сегодня, э, сейчас в видео я скажу про э, посуду моей мамы. У нее достаточно много. Но я еще не весь покажу. Итак, первое я хочу вам показать ее туалетная вода Коко Шанель. Очень вкусно пахнут. Мне нравится. И сестре, и маме. Так, дальше хочу показать это Dior. Это Tiger Energy. это полетная водичка. Тоже очень красота. Так, дальше я хочу показать ее. Ну, ну, это почти... Э, а, маме не очень нравится, она дала моей сестре вот эти духи, мелоу, такие вот. Ну они на самом деле вкусно пахнут. Не знаю, почему вам не понравились. Вот такие вот. И, да. Дальше самые любимые духи моей мамы это Шанайшан. И вот ее самые любимые. Они очень вкусно пахнут. Такие вот духи. Так. И вот последнее, что я сейчас покажу, это Шанель Париж номер 5 такие вот духи. Так, вот тут вот 75 миллилитров, но уже осталось очень мало. Они уже вам давно. Я и даже вношу маску. А, и еще раз напоминаю, э, вот я, пожалуйста, можете написать в комментариях, Э, что лучше, э, какой парфюм, какая марка парфюма э, самая вкусная, а то я хочу подарить маме на день рождения, у нее уже скоро, и, ну, короче, посоветуйте мне, пожалуйста. Все, спасибо, всем пока.